べきはどっちも化け物空っぽにして 目が覚めて は俺が決める じゃどうでもほんのわずか見える光を膨らませて傷つく背中を押せたなら I will, I will, I will リボン生き抜いてやる